А слушай, Так, короче, короче. Левая, лопа. Это моя. Дай мне. Фотографируй уже быстрее. А, так ты еще снимаешь ролик? Да, да вот самая проблема с тарелками, как бы одна вот такая вот. Потом свои домой. Мозги всем Вот. Я думаю, отдать его Нате. Надо мелко, мелко нарезать то, что... Мелко. Что говоришь? Я режь по которому. Да нет, да, я тарелку освобожусь. А То никому не оставишь. Окей? Да, мелкие. Можно еще. Не большая разница. Тем более там пищевой. Разница. Thank you. बड़ो